Dydd Gwldewi hapus gan bawb a Co-op Cymru. Happy St David today from everyone in Co-op Wales. Rydym yn falch o gefnogi bwyd y diod Cymru ar Dydd Gwldewi Dewi eleni. At the Co-op we're so proud to be supporting Welsh Food and Drink this St David's Day and we absolutely love working with all the local suppliers. Cari Cymru, Cari Blast. Love Wales, love taste.